né? A juventude negra morre, é exterminada e a mídia não fala nada, né? Eu tenho aqui uns dados, né? 85 mortes por dia. Isso dá em dois dias um avião. Então, uma queda de um avião, quantos dias está a Globo falando de uma queda de um avião? Que morreram cento e tantas pessoas, duzentas pessoas. Está morrendo quase 100 pessoas por dia. Por causa disso, né? E a mídia não fala nada. Isso é preocupante. Por quê? Em que, quais, quais são os interesses? Por que não se fala disso? E, na verdade, o programa é da juventude, estamos falando da juventude, mas é que um dos problemas que tem a juventude, desde o meu ponto de vista, já vou colocar eu como se fosse convidado, é, seria também a falta de repercussão na mídia dos problemas reais da juventude. Quer dizer, como que a gente faz? Fazendo espaços assim, mídia alternativa, ou lutando para que a mídia é, divulgue?